hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है बड़ी छोटे से वीडियो है लेकिन बड़े काम की है तो जो भी बिगिनर्स हैं इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आज के इस वीडियो में खास क्या बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में खास क्या होने वाला है उसी के बारे में बात करेंगे यहां पर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी चेंजेस कंपनी के अंतर्गत करने हैं कंपनी में कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं उनमें से कुछ तरीकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे देखिए जैसे मान लीजिए ये क्रिएट लिखा हुआ है तो क्रिएट में जाकर के हम सारी चीजें बनाते हैं तो यहां पे सीधा जाकर के एंटर कर देंगे ऊपर आपको चेंज कंपनी मिलेगा यानी कंपनी को चेंज करना है तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं तो यहां से सीधा हम कहां आ जाते हैं बाहर आ जाते हैं यहां पर शो मोर ऑप्शन मिल जाता है शो इनएक्टिव ऑप्शन मिल जाता है लेकिन फिर भी यहां पर कंपनी में चेंज करने का कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो आपको करना क्या है कीबोर्ड से फंक्शन बटन F3 प्रेस करना है जैसे ही F3 प्रेस करते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इंडियन शॉप नाम से कंपनी बनी हुई है पहले से अब इसमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो यहां पर अल्टर कंपनी पे हम जा सकते हैं ये आ गए अल्टर कंपनी पर कंपनी का नाम चेंज करना है फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है फोन नंबर चेंज करना है पिन कोड चेंज करना है करेंसी चेंज करनी है जो भी चेंज करना है कंट्री चेंज करनी है वॉट जो भी चेंज करना है यहां से आ... मैं आपको एक चेंज करके भी दिखा देता हूं यहां से F3 हम पहले प्रेस करेंगे ठीक है F3 F2 नहीं बल्कि F3 करना है जैसे ही F3 करते हैं अल्टर कंपनी आता है पहले के जैसे ठीक है अब यहां पर मान लीजिए कि कंपनी का नाम चेंज करना या जो भी जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये देखिए कंट्री बांग्लादेश हो गया गलती से यहां पर इंडिया कर देते हैं ये हो गया इंडिया ठीक है अब देखिए ये इंडिया हो गया इंश्योर कह रहा है कि आ, करेंसी भी चेंज हो जाएगी तो करेंसी तो खैर हम लोग की इंडियन ही है ये गलती से इंडिया और ये ढाका हो गया था तो अभी यहाँ पर बिहार आसाम जो भी है स्टेट चूज करना वो चूज कर लीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो बस यही आपका है इस तरीके से आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं अब देखिए मान लीजिए कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर या काम करने की डेट में कुछ बदलाव कर रहा हूं तो भी आपको अल्टर पे ही आना पड़ेगा तो जब भी चेंजेस कर रहे हो तो अल्टर पे आके आप आसानी के साथ चेंज कर लीजिएगा ठीक है यहां से जाकर के डेट चेंज कर सकते हैं उस कंपनी में पहले से एंट्रीज हुई पड़ी है जिसकी वजह से डेट चेंज करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ठीक है लेकिन यहां से आप डेट चेंज चाहे तो कर सकते हैं अगर आपने एंट्री पास नहीं की हो पहले से तो ठीक है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी ठीक है इस तरीके से आप ये कर सकते हैं तो जो भी चेंजेस परफॉर्म करने में आसानी के साथ कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें thank you for watching this video